看一下它的这个菜怎么样啊？价格，叫花鸡，叫花同鸡三百八十块钱一只，一只大概有两斤多，不到三斤。然后看一下，其实我最感兴趣的还是他们的醋鱼，西湖醋鱼二百零八五百克一斤，也就是一斤。我们要一个。这招牌的笋壳鱼，还有草鱼和桂鱼。 嗯，这个是什么鱼？笋壳鱼。笋壳鱼是什么鱼？两百零八一斤，刺少肉嫩。啊，刺少肉嫩。对。有草鱼吗？有啊。我要草鱼。草鱼是吧？八十八。龙井虾。龙井虾仁。来一份。嗯，对。嗯，来个香菇测试。刚才服务员介绍呢，有一个鱼叫做笋壳鱼，它是五百克，刚好一斤，价格是两百零五。然后我们后面问了一下，有还有一个是草鱼，八十八块钱一条，大概一斤半。 所以我们点了一条西湖草鱼。他说笋壳鱼刺比较少，然后没那么腥，但是草鱼的话刺会多一点，腥味呢会稍微重一点点。呃，我觉得这个我们可以接受。我们两个人点了一个西湖醋鱼，一个虾仁，一个菜心，还有一个纯菜汤。他这个纯菜汤，服务员说是那个西湖里面的。上菜。 西葫芦注意口味稍微偏酸一点点，因为他在上桌之前就已经闻到了酸味，可能这个也是本地的一大特色。如果是不能吃酸的。 太酸的朋友呢，可能就吃不惯这道菜。如果喜欢吃酸的朋友的话，我觉得还是一个不错的选择。二十八。豆花菜。 关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。